呃，这这是这个还是算侧面。昏倒，有一个昏倒的啊！等一下，因为有病人昏倒，我们先做急救的。好，放着。枕头呢？枕头，肚子跟他盖着。好，他这个表情啊。 脸色没有变，应该是心脏的问题。啊，我们把它翻侧面的。要把它心脏先解开。 好，从那开慢慢慢慢，没事的吧？没事，没事。好，香起来的，他已经在呻吟了。好。现在再把它，心脏，把它按好，然后再来按它的那个头部。 好，他眼睛已经醒来了哈。那个红豆，准备。他表现勇敢，表现挺。啊。嗯，好，头部，先给他温风。再一个，再一个红豆。我右边的胸椎帮他按按，上背部。好，给他垫在后面。好，给他躺着，哎。 他盖着，我那带走一个衣服，你看肚子盖着。你问他，他刚才是怎样不舒服？是不是肚子？是不是胸闷？你问他有原来有心脏病吗？背痛，背痛，背痛。他原对，他原来心脏不好。